之前有同事来学过，挣到钱了，所以我就来了。就是欧式泰拳的一个模式的话，它的趣味性和互动性确实比常见的一些搏击的训练方式都要好很多。我把我会的都教给会员了，但是我就觉得会员想要更多。 Boy Rude。这次来的收获是授课的环节技巧，怎样融入到私教课当中去。然后最喜欢的环节就是实战。回去也想培养一个可以跟自己一起玩的。